Всім привіт! Ви на каналі Life and Travel TV. Сьогодні у нас ексклюзивний випуск. Один з кращих футболістів світу Крещіану Роналду поміняв клуб і перейшов в Ювентус до старої сеньори. Так як ми живемо в Неаполі, ми знаємо, що Наполі і Ювентус це два суперника, які постійно, можна сказати, воюють між собою. Так як тут помішані всі на футболі, ми вирішили взяти інтерв'ю в місних і спитати, що вони думають по цьому поводу. Ну, а звісно, нам в цьому поможе наш друг Маріо. Ciao a tutti. Всім приятного просмотру. Поїхали! Pagnali, Gianni, piacere. Eh, che ne pensate del passaggio Cristiano Ronaldo della Juve? Vabbè, da, da un certo punto di vista mi fa piacere perché un grande campione viene in Serie A, quindi il campionato si fa più bello. Dall'altro <laughs> mi dispiace perché neanche quest'anno il Napoli vincerà nulla probabilmente. E che possiamo aspettare dal Juventus? Eh, che eh. non può vincere Vabbè, loro Liga Champions o perico questo oh. pericoloso per Napoli o no? Sì, è pericoloso. Perché per questo Napoli. due, due squadre che sempre, come posso dire, combattono. Si combattono, sempre sì, come una guerra. Eh certo, eh, per noi sarà ancora più difficile adesso vincere il campionato. Vabbè. Sì, anche io credo che comunque il calcio italiano ne guadagnerà dall'arrivo di Ronaldo eh, ci sarà da divertirsi però magari gioca peggio che nel Real Madrid eh, sarebbe un bene per noi <laughs> va bene grazie okay, mi chiamo Enzo tifosi del Napoli Forza perfetto, Napoli perfetto sempre volevamo sapere che cosa ne pensate del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve secondo me è, eh, è un bene per il calcio italiano perfetto okay, siete d'accordo e in che modo può influire sul, sul Napoli questo passaggio? ma eh, può influire sul Napoli come può influire sulle altre squadre italiane perché eh, venendo un campione del genere in Italia eh, dà modo ad altri campioni che possono venire a giocare nel campionato italiano quindi non cambia niente per il Napoli no, perché... no anzi dà delle possibilità in più lo cioè, sprona di più, sì, sprona di più eh, la, la, la, squadra a fare di più, a eh. fare di eh, più e perfetto. se si vince lo scudetto Tanto lo diciamo, scudetto, eh? non è che eh, eh, siamo eh, no, no, no, Anche dobbiamo vincere, non gareggiare, vincere. Va bene, perfetto. Non partecipare a giocare. Ma giocare per vincere. Giocare il primo posto. Va bene, perfetto. Okay. Auguri al Napoli allora. Ciao, Grazie. Ciao, ciao. Grazie. ciao, ciao. Mi chiamo Luciano. Allora Luciano, che cosa ne pensate del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve? Secondo me è più business che un, come cifra tecnica quindi è un affare, lui dite, eh, soltanto affare. dietro ci sono solo sì, affari. Sì, sì, sì, se viene la Coppa dei Campioni viene. Se no abbiamo fatto l'affare. Ho capito. Se ne verrai pagato con il merchandising, magliette eh, e roba varia, queste. è. Ho capito, vabbè, quindi è un cioè, grosso business. Comunque 34 anni. È un grosso business. È eh, vabbè. E secondo lei, eh. in che modo può influire sulla squadra del Napoli questo passaggio di Ronaldo alla Juve? Eh, può influire a metà. Comunque lo, la Juve lo scudetto non ci va lo stesso. Cosa mi influire? Quindi, quindi... Quando, quando si è secondo abbiamo vinto lo scudetto perché o siete secondo, terzo, quarto, sempre in Champions League si va. Vabbè, ma quindi con Ronaldo no, quest'anno lei ritiene il prossimo campionato che la Juve sì, sì, sì, lo stesso sì, sì, Quindi non influisce niente. Ma sì, la minima parte può influire, può influire, può. Okay. Perché può influire la minima parte Ronaldo alla Juventus? E perché il campionato si deve sempre giocare. La Juve parte favorita, scusa, anche se senza Ronaldo. Già partiva favorita, ma sì, cattata Ronaldo. L'ha vinto con i guaini di Sciuletti. Eh, ma che buonisce, Ronaldo cattata... Ronaldo, sì, se va male, se va male fa merchandising, vende magliette. Ormai oh, la fa male. Sì, ormai oh, si, mi sa femagliare a Torino, sono logorisi, sono scocciati. E eh, tu sei un grande tifoso del Napoli, secondo sì, me, sì, dicendo eh. così. Eh. eh. Tu sei una grande ah, no, no, no, no, no, eh. Ok, Salvatore D'Agostino. Allora, signor Salvatore, che cosa ne pensate del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve? È un affare economico, più che di gioco. è un business? È un business. Perché, perché pensate questo? perché sta quasi alla fine della carriera e non penso che se ne sarebbe liberato il Real Madrid di un giocatore di tale importanza. Ho capito, perfetto. E questo passaggio di Ronaldo alla Juve, in che modo potrebbe influire sulla, sulla squadra del Napoli? influisce nel modo che adesso questo signore in questo momento ha detto che quando viene la Juve a Napoli perché gioca Ronaldo deve andarsi a vedere la partita quindi praticamente è tutto un richiamo, un richiamo esatto. perché prima lei non ci andava a vedere la partita sempre ah ecco Io conferma quindi il fatto sì, sì però non andava sempre adesso andrà sempre adesso andrà a vedere in particolar modo la Juve che ci gioca Ronaldo. Ronaldo. e stava proprio dicendo questo devo andare a vedere quando Ronaldo giocherà a Frosinone e lui ha detto, <laughs> okay, dice voglio grazie. vedere Ronaldo quando giocherà col Frosinone. Ah, quindi tra qualche anno. Tra qualche... Vabbè, grazie, grazie. Comunque forza Napoli, eh, questo è Forza Napoli. Forza Napoli. Sempre. Ragazzi, ciao. Ciao. Come chiamate voi? Uh, Mattia. Giuseppe. Luigi. Piacere. Io Vladimir. Eh, voglio sapere che ne pensate di passaggio Cristiano Ronaldo alla Juve? All'Inter sono gli unici che potevano permetterselo visto che hanno un fatturato posseggono Fiat, Exor che sono associazioni, cioè no associazioni, fondazioni che fanno almeno 400 milioni di euro all'anno pure di più quindi penso che era l'unica società che poteva permetterselo almeno in Italia a per Napoli questo pericoloso? Eh, questo è un modo solo per eh, incrementare ancora di più il calcio italiano e farlo ritornare Perché? Eh, come era una volta, cioè, secondo me deve essere solo uno stimolo per eh, i giocatori del Napoli affinché si possano rafforzare ancora di più da un punto di vista mentale. Battere... Perché se batti, se batti da Juve con Cristiano Ronaldo vuol dire che sei più forte. Sì, perché questo due squadre, Napoli e Juve, rivalità. combat combattimenti sempre. fanno, ah, sì, sempre uno guerra. Esatto, speriamo anche nel mercato del Napoli. <laughs> Affinché... Il nostro sogno è eh, il ritorno di Cavani. Eh, è questo, speriamo Speriamo di rispondere alla Juve con la Juve ha preso Ronaldo, noi speriamo di rispondere con un altro numero 7 che è Cavani. Se arriva sarà una bella lotta perché il Napoli di adesso è forte. Se Cavani. arriva Cavani penso che anche quest'anno potremo tranquillamente giocarci alla fine dell'ultimo per lo scudetto. Vabbè, forza Napoli. Sempre. Grazie. Start alive! Cosa ne pensano i diffusi napoletani? ma dalle interviste che abbiamo fatto sicuramente non temono questo passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve. Ritengono che più che una mossa sportiva sia stata diciamo, una mossa strategica, un affare, un business. Però per loro comunque rimane, rimane aperto lo scontro senza nessun timore, anzi per loro è uno stimolo il passaggio di Cristiano di Cristiano Ronaldo alla Juve, è uno stimolo a fare di più e se la giocheranno tutta da quello che abbiamo udito dall'intervista. Взяв интервью у местных жителей, мы пришли к выводу, что все здесь как бы придерживаются одного мнения, что все это от бизнеса, и местные болельщики уверены, что для Неаполя ничего абсолютно не изменится, для них это только стимул, чтобы становиться лучше, играть лучше, поэтому, ну, мы, конечно, в это не верим, ну ладно, Форца Наполи! Ставьте лайк! da Svedania